好吗？那开始，呃，今天的我的内容是 artificial selection evolution development。好，我关起来这个的，呃，关起来啊。artificial selection evolution development。title 是这样子，但是我讲的今天讲的内容是呃金鱼的 嗯嗯，背胎化语言化学，所以我先说明 c o n t e n t 先呃，我要说明 introduction，很简单的呃，第一次我以前做怎样，现在做怎样的这个点呃，第一次我要说明呃，很简单的介绍的部分。还有 vertebrate morphology 是第二字这个地方呃，vertebrate morphology 也说明。 第三个是 History of Goldfish Domestication。我今天的内容是大概都是金鱼的演胚胎演化发育学，还有第四个是 Wild Type 野生种，什么是野生种的呃的金鱼？还有嗯，The Goldfish 金鱼是嗯几只动物的里面是怎样的动物？好，还有那个当当呃当我们用那个。 金鱼但、食人动物的时候好吗？不好吗？那第六个是讨论。那因为应该第到了第六个左右、第六季左右的时候，应该大家有一些感觉累，所以我没有休息。那以后，呃，goldfish domestication，g o l d f i s h 金鱼跟其他的啊 domesticated animal 的比较。了以后 embryology 还有 postembryonic development 的部分说明。那到了 这个时候，最近这个 goldfish 的分分叉的尾巴的金鱼的背带发育学，到了这里的时候，嗯，好了，那第后面三个，后面三个是有时间的时候，我要揭晓我们的最近的研究，好。 那以后每年每年周老师嘛，周老师问你们，呃，要 report，要要 report 但是每年每年我看得到的 report 是，呃，台电老师名字看起来不像台湾人的样子，啊，他是。 呃，台湾的研究密嘛什么了？但是最后面知道，但是日本的这样的内容是，呃，呃，对我完全都没有意义。所以，我先讲的是，呃、我今天我讲的内容，听一听，听了以后，试用呃，字字，你你直接怎么念？使用这堂课出现的术语来描述对演化、发育跟驯化之间的关系。啊，是用字字这堂课出现的术数来。 <laughs> You use the terminologies in this lecture describe what you are thinking about the relationship between uh, evolution, uh, embryology, and uh, 呃，domestication 好吗？这个是内容，所以，我你们不要讲的哦。我以为那个它是呃不是这样的，这样的内容不要。呃，我喜欢动物也是，我是不要。这这个是呃，如果超老师问你啊，你要写 report 的时候，我的需求是这样子，好，好，那要开始。 哎，my background，我自己以前做的内容是呃怎样？我要说明的。我以前是 hagfish，我以前实验过 hagfish research。hagfish 是慢慢、慢慢的，嗯，对，以前我研究过这只。嗯，在台湾也是有有几个呃 hagfish 的呃种类。哎，我以前做的是因为那个现在用金鱼，但是以前。 去海边跟渔夫呃准备呃抓捕笼笼子嘛笼呃那个是什么？那个陷阱陷阱的陷阱笼子的以后抓慢慢这个是黏液慢慢的黏液黏液是这样子那以后我们养呃养它们在实验室里面那以后研究过那研究的内容是背带发育学特别我注意看看谷歌。 嗯，现在那林珍你吃过吗？满满吗？没有吗？没有？没有？没有？一般的，但但是应该你看过那个他的，他的解剖学学过吗？没有吧？没有？没有那么多。但是以前是以前的德国人特别心态学的，心态学的人很认真看他们的。 啊，身体是怎样？啊，他们的肌肉跟骨骼的排队是怎样？且是它是看起来，嗯，怎么讲？蚯蚯蚓样子嘛，鱼类嘛，不像鱼类的感觉，但是肌肉的这个地方看的时候。W 型的啊，W 型的比如那那那个一般的蚯蚓的身体看的时候，不像 W 型的，圆形，圆形的，一直圆圆圆圆，但是。 哦，这个地方干的时候，哦，W 型的，因为我们鲫鱼的时候，鱼的肌肉一节一节接的方式也是这样的 W 型的感觉。哦，不一样，跟一般的那个那个蚯蚓的这样的，呃，那个对，他们是什么什么什么动物？安那里的安那里的是管。蚯蚓吗？蚯蚓是呃管。 环转动，对对对对，不一样的啊，应该当是嗯，像鱼类的，所以鸡所以所以以前的人知道，它是几只动物里面的基本上很很祖先的祖先嘛，原始是 ancestral，ancestral 的祖先的感觉的动物，对对，所以他们当然他们研究骨骼，但但但是很多人研究的以后，他们一直讲妈妈没有呃脊椎骨，但是我。 呃，应该呃，我在日本的时候，我找到几只股，哦，几只股是在这里，很小小的，已经已经那个对话的感觉，以前的人没办法找到那么小小的谷歌，但是我找到了，那找到以后，呃，我看它的背背带发育，哦，这个是绿鱼啊， <laughs> 没有关系，但是利鱼，呃，这但是那个慢慢的，呃，背带发育看的人是没有那么多，只有。 呃，七个人，那七个人里面只有一个人可以呃找到很多很多的背带。这有那个，但但是这个的记录是一一千八百九八，是一百年之间，一百年之间是只有一个人成功抓到啊满满的背带。但以后一直以后，嗯，有时候有的，但是不多，一个两个而已。所以很久很久，什么人都没有干过，很认真干过背带发育过程。 嗯，但是我已经讲已经讲了，我去外海去去的以后抓，慢慢的以后养在呃我们的嗯呃以前的 regen regen 的日本的 regen institute 的啊杆子里面养的，我以前以前的两帮忙，我的结果我呃抓到，我那个那个那个不是抓嘛，被带，养的是我成工，我成我成工，I succeeded to c o r r e c t 的 embryos，我常光收集到，收集到，我收集到哦，呃，很多很多的不懂的 stage 的胚胎。那以后我呃看呃我研究过胚胎发育过程，它们的呃几只骨长得大的时候是怎样？嗯，的，呃，的以后我干的结果是，呃，大概一般的几只动物里面，嗯，有几个基因，呃。 呃，表达表达，express 是表达嘛？表现啊，表现的表现出来，那表现出来，比如说 box one，box nine，诶，还有 twist，大大的基因是我们的身体里面也是被开发育过程中，为了做起来，脊椎骨他们嗯嗯表现到了。那结果我用大们的。 啊，Messenger RNN t i 探 Pro b e 的以后做 In vitro hybridization 的时候，我找到哦，t a 也是 Box one nine Twist 也是出现的，所以我们跟 t a 是同一的。呃，Molecular developmental mechanism p a u 来，所以，呃，我也是不 u 的 stage 看的时候，我一样的嘛，啊不 u 的 stage 看的，我我这个的时间做过不 u 的 stage 的结果，嗯，我们。 诶，找到同一个系统，所以诶，基赛曼、基赛曼嘛，基赛曼诶，慢慢还有呃沙，还有我们的有二类嘛，有二类，有二类，有二类，他们我们都有一样的 molecular development mechanism 的的意思是，共同祖先也是一靠一样的方式，他们走起来，呃，我们已经已经他们都是那个灭了。 e x t i n c t e e x t i n c t 指的是绝种，绝种嘛。哦，他们绝种也是应该会有同一的 system，是以前的工作。那我已经那个巴布里石头有几个 paper，呃，应该你如果你有兴趣的话，你用你的手机扫描他们的那个 QR code 的时候，你你们可以看得到我的以前的 publication。啊，好，那呃写的好的，但是。 呃，我累了，累了，累的。是，嗯，那 publish publication 变好一点，但是嗯，累了，无聊的，呃，一直一样的内容，感觉无聊。因为那个，呃，装忙满麻烦，要去外海，还有那个养在水族馆里面也是很麻烦，还有那个。 研究胚胎也是很麻烦，量不多，所以我觉得，嗯，只有我是蛮 lucky 的人，有几个 lucky 的人可以研究这样的 animal，是，嗯，有一些不是不公平，但是，嗯，只有固定起来的有几个人可以可以研究，是，嗯，听起来没有那么好玩的感觉，所以，我。 是这样子好吗？不好吗？有时候我觉得没有那么 OK 的感觉，所以我二零一一年，呃，从日本到伊朗的 Marine Station 的 ICOB 的这里来的，来了以后，我决定好，那要做研究。应该大家都知道，应该，嗯，对外国人说明的时候，嗯，伊朗。 在哪里？大家都大概不知道，所以但是我们那个你们订现在定的人是大家都知道的，依然是这里中央研究院是在台北南港，但是我们的临海站是这里，嗯，所以不要搞混哦，要去你的地方南港吗？不是，那依然好。那以后我们现在我刚开始的。 我的实验室开的时候是，我帮他们两个助理，呃，帮忙。我现在，呃，哦，哦，现在哦，哦，现在来了嘛，来了嘛，可以听得到吗？好吗？好的，好。如果如果听不到的话，OK OK，好，好，那呃。 哎，这个伊朗的 Marine Station 的附近是呃，大概嗯没有高的房子，呃，养虾子的，养虾子的呃鱼言嘛，鱼言，是指呃怎么讲？这个是鱼温，鱼渊，嗯呃，很多很多的地方，好，呃，我们我就在这里，想要做研究，一分钟马上可以呃做可以做研究。 那好的地方是杆子很多，在这样的杆子的设备很多的话，我可以养很多很多的呃金鱼。所以我们今天讲金鱼的研究的内容，大概我们养啊金鱼的啊环境是这样的感觉。外面我们放排很多的杆子，大概两百立方、几十立方的杆子然、啊，在这里，以后我们养我们的金鱼。那以后用金鱼，现在我要。 想要研究的呃内容是呃，evolution and development 的关系。那个你们研研究过 evolution，evolution，e l 哎哎演化发育学嘛？演化发育学，演化发育学是各里面有个演化发育发育学，课程，那有有可能有的地方有。 呃，很多的说明的方式有霍克斯金，类似霍克斯金，人家听过吗？嗯。人家听过吗？霍克斯金，人家一波德伯讲的是霍克斯金是比较有名的，是一波德伯的概念是很久以前的人也是想，呃，想想到了，想过了，想到了，想过了，怎么讲？想过。想过了，想过，那个。 那那以前这里也写很多很多的那个 figure，figure 还是 scheme 还是怎么讲图吗？哎，conceptual scheme 概念概念图，概念图那概念图有几个概念图里面，这个的刚刚刚刚个二九二二年是比较哦嗯比较好好用的，那大的。 这个图里面说明的内容是，protozoa 还是 bacteria 也是可以单细胞动物，动物植物也是可以单细胞生物嘛，由一一个细胞而已的，单细胞生物。单细胞生物，单细胞生物的时候不要那么，没有那么复杂，一个细胞变两个，两个细胞变四四个，这四四个，呃，分分裂嘛。 我跟你讲，那时候一个个体子做的是一个细胞，那还好。但是，呃，身体越来越大，多细胞化开始的时候，要想的事情越来越多。这都是在个东，也是阿德多。特别这这这个的呃粗一点的见头，这个是这个是 developmental process，这个是 fertilization。对。 我们看那个演化学的图看的时候，呃，比如说鱼类、两、嗯那个两栖、两栖类嘛，两栖类、嗯，两栖类、爬虫类、鸟类、哺乳类这样子。但是大概的图里面，我们看得到的是阿达鲁多的 morphology，胚胎是没有珠算，没有没有吧？但是生物的历史是，呃，受精的蛋。 长大，长大以后要死掉，死掉之前，但是死掉之前，公母公母有的东西，公母是下精子，下呃那个蛋的以后，它们受精的以后再来长大，呃，再再来呃，呃受精的以后再来长大，那以后死掉之前，它们先蛋先下精子的以后受精的以后长大，这个的几乎在不下一步的，嗯，的呃过程是。 演化过这样，但是，一，我们，但是我们没有特别认真干，呃，蛋跟金子的体现，我们一直认真干，嗯，猴子跟人类什么地方不一样？但是它们的的中间有胚胎发育过程，还有不是胚胎后胚胎嘛？post embryonic embryonic post embryonic stage 都有。 嗯，所以这个地方，嗯，不要你这个扩展可以研演或是可以研究吗？不行吗？我觉得不行。中间什么事情发生，一定有有关系跟阿达鲁多摩罗辑。这也是这所以这个地方为了这个地方研究，我现在用金鱼的。 那呃，这大面是我们的呃，model animal，呃，我们的实验室里面一直用，呃，应该来的以后十年左右一直用，嗯，呃，大面、当我们的实验室的 model animal，好第第一个 introduction 解释，好，如果有问题的话，你 chat chat 的功能用写起来也可以，还有那个 Zoom meeting 有没有助手的功能吗？ 就那我也不知道，那如 Google Meet 呃不是 Zoom 的，不是 Google m e 的，Google 用如果想要有问题的时候随便嗯问题呃问题呃叫得用也是可以，呃，还有那个直接讲的也都可以，好好吗好。